ici, il y avait l'église ukrainienne euh, dans la crypte. Alors bon, déjà ma petite fille Manon, c'était la surprise, comment Mais vous étiez dans la cave Vous avez fait les messes dans la cave Le local a été transformé en chaufferie euh, assez récemment, il y a de ça à peu près 7 ans. Euh, avant, c'était un, local scout et on n'a pas connu, nous, avant, euh, avec l'hôtel, l'évolution qu'il y a eu. On peut se diriger si vous voulez. Attention. Allez-y. dans l'église. On rentrait là, c'était là, là il y avait des gens Donc ça, tout ça, ça n'existait pas, toutes les parois. Euh, en plus, les enfants, c'était même un jeu parce qu'on se mettait dans les premiers bancs les parents tout de suite, les mamans euh, un peu plus loin et les papas de l'autre côté. Et donc, euh, c'était, on se mettait bien dans les premiers rangs. Et dès qu'on entendait le, bruit, le, bruit des, pas, donc on allait regarder. On a tous, on tournait la tête pour voir ah, qui c'est qui vient, qui c'est qui vient. Une curiosité. Ah, pourvu, qu'il y ait un copain et une ah. copine. <laughs> On va immaculer avec un tout petit poisson. avec Quelqu'un a dû dessiner un petit, un petit poisson. On I, 2 M, A, C. L'hôtel était là. Et donc tu vois, regarde, on voit bien la, taille originelle de, la de, l'église, ah oui. oui, de la chapelle. la c'était une chapelle. Et c'était même un peu plus profond. Oui, Puisque pour la fête Dieu, je me rappelle, pour la, fête fête Dieu, les enfants, on avait tous des petites corbeilles. Avec des pétales, des pétales de, rose. Des pétales de rose. Et puis on faisait donc le tour de l'hôtel. Et puis il fallait donc euh, faire le tour des bancs. Et puis on, faisait, on a fait trois on faisait trois fois le tour. Ah en, jetant, jetant, les fleurs. Euh, bien sûr, les, les gosses, euh, tu un jettes sur le copain de devant, tu fais des bêtises. <laughs> tu fais des on ne voit pas spécialement ici, parce qu'il euh, est en Romain Dijonais. Ah oui. Mais, il y a eu, euh, le Rhône a débordé, c'était donc en automne. Eh bien, on a maintenu la messe malgré tout. Et donc tous les fidèles, notamment les enfants, se faisaient un plaisir d'être debout sur les bancs sur les bancs, non, c'était des, grands bancs. Et euh, le prêtre euh, avait, lui, sa soutane qui trempait un peu dans l'eau, le, dans mais il a fait sa messe euh, stoïquement. Donc le bénitier qui contenait de l'eau bénite, les fidèles, en descendant l'escalier, se signaient en trempant les, trois doigts dans l'eau bénite. Et au moment de Jordan, au mois de janvier, le père Vassélé qui vidait le, bénitier, faisait la bénédiction générale de l'eau et ensuite remettait une nouvelle, nouvelle eau bénite pour toute l'année. grande déception de, ne pas trouver les locaux tels qu'ils étaient restés dans mon souvenir. Parce qu'il y a donc des, parois, ils ont créé des séparations. Euh, c'est bon, il y a 60 ans quand même. Hein.